Ako po iting limpyo sa lamas kay mo man niya kung matamauhan para sa putahin ng mga adobo. So, simple rin yun. Ang buhing bukid nun, maaari sa bukid, ma simple lang. Umupuyo ka, sigurado nga malinawon ang imong una-una. Kung hinsog kayo ang espirituhan o pagkuho kay, may alinhi ang malinawon nga kinabuhi magpuyo nga way pulyo si guys nga ginahanglan na to labi na kining lamas tambal ni ang Bombay Kaya na ba na? Hmm. Ako sa ni Lugiman. Sino ang limit siya ba? Oo. Ah. Ay, guys, magluto ko ah. adobo guys. Ay, nako, nindota ng pagkauna. Moni. Ay, disita man ako si Brad Buot na guys, ah. ako luto ang adobo. <laughs> So mo ni, ang among kinabuhi diri sa probinsya, simple ra kayo. Wala imo dali sa bukid ba adobo. <laughs> Salamat lang pud nga nabisita ko diri kay tilaw ko sa adobo ni Padre Ray.